okutwalayo ekiwandiiko ekitongole nga beemulugunya ku ngeri bannayuganda gye bazze bawambibwamu n'okubuzibwamu mu ngeri etategerika mwami jonathan sebo nkwaniriza ku palefemu buuza ku bannayuganda otubuulire enteekateeka y'okutwala ekiwandiiko ekitongole ku kitebe ky'ekibiina kyamawanga amagatte okuva mu kitongole kya nop ah, rathe ekibiina kya national unity platform etuuseewa sebo abo bagambye esaawa eno president wa national platform robert chagran centemu asoose okogerako n'abamawulire naye nga mu mbeera eno basoose wa omukisa famiry z'abantu abasoba mu ataano bebaoni ku head office z'ekibiina kino wanekamoca babadde baze kutambula naye mpaka okwolekera ekiofiisi za uh, united nations human rights commission ekololo era bawomesa olw'ensonga nti eri bayinza obutabakkiriza bonna kubanga okwogerako n'abamawulire jjukira nti waliwo n'ekiwandiiko ekyaweereddwa poliisi olunaku olw'egoluvannyuma lwakyagwanya okulangirira nti agenda kuba nga ayerekera ekitebe ekyo poliisi negamba nti bakkirizayo abantu basatu ye n'abantu abalala basatu be batayogedde mu manyaso ne balabala public obutamuwerekerako kubanga batambula naye naye byonna tebiyigudde bantu ttama abantu anazanya ah, ah, famiry z'abantu abo bo bazze ah, then famiry ezo kazibasoso okugerako n'abamawulire abantu bangi abaaba bawambibwa mulimu bamaama abaabaana abababababwe abatwalibwa nga tebanabakuzaala bakagwedde abana batwalibwawo mwaka guno mumwezi gwa januwale hmm. abalala kunaku olwokulonda abalala batwalibwa munaku zino abona basogerako n'abamawulire esaawa eno uh, roba kyagulanyi sentamu yakyagenda maaso nokwogera kubeera abamawulire then oluvanyuma asimbule ayolekere kololo ne tiimu ye awerekeddwako abamyuka ba president abekibiina kino mu kona zonna okuli uh, honayo masias mbuga ngono yatwala ekitundu kino ekya buganda uh, omukyala uh, joy mary mugisha okuva mu eastern uganda omukyala dr jedriga mama lina okuva mu bitundu ebya northern uganda mwaminambesheeka yataliiwo olunaku olwaleero naye ababaka abalonde ku kibiina kya national unity platform kwe bali ndabyeko omubaka wamakende east derik nyeko ndabyeko munamateeka nkunyingi muwadde okuba ali mukyaddondo ndabyeko uh, ah, honorable bali mwezo uh, wawali nakawawe uh, ah, joero ye nga bulijjo omwogezi w'ekibiina waali david lewis rubongoya secretary general saako n'abakaba bandabeko honorable uh, losias mukasa wa lubaga ndabyeko uh, solo bani bamanyi nga yekayemba solo hmm. uh, no muweeri ebukoma nsimbi saako n'ababaka abalala naddala nyo ne banamateeka be sukatiesaawa eno bakyagerako n'abamawulire ebayomba olekera ekololo Hmm. naye nga bino tebina kubaawo wabweru w'ebyokwerina ndala nnyo omusomu kino ekyekamwokya ebitundu byekkololo wonna abo abakumadembe abapoliisi meritas ako n'abalala bagenda maaso n'okulawona ekitundu kino ah, okwawukanako nenaku endala tebazinzeeko kitebe wabula just bayita obuyisi ne balawuna then enguudo ezikiriranaoku kitebe hmm. poliisi zonna yadi tezibulokinze naye nga kwebali olabanti betangira obujagala obuyinza okutukira so twenjezera bo baana kizira okufuluma mukifo kino kankutwalekukata nosooka olize ku dakiika nga bbiri zokka hmm. ebiga byagenda okwogera mu luganda badde muluzungu mukusooka kati agenda mu luganda mulinda pato bakusiba yes kikumi mu musanvu katonyeze mwenda pal fm nyola ibu uganda tuchanga twevuga nwabanga womulembe tujude butemu bamulembe gwa museveni nwabanga womulembe mulembe bannayuganda mwe batemuddwa bamulembe gwa museveni nwabanga womulembe bannayuganda bavugiddwawo ngaomulembe gwa museveni wadde babeeranga batugamba nti ekitembe gyogo tunamini walingawo ettemu naye ambi nafugire emyaka munana nogote emitono naye bannauganda babonabonedde mulembe gwa museveni kati emyaka asatu muetaano olunaku lwajjo namulabye nga yefumba n'abantu beyabadde nabo abefudde abajaguza olunaku lwa archbishop jana ndumu eyatemulwa ku mulembe gwa mini muli nenebuuza oba museveni talina nsonyi nga mulembe gwe mwenyini mwemufiiridde abasajja nadde kumuzaata nga paka kati empaye zenanyonyolwa mu mulembe guno mwenyini mwemufiiridde bishopu kagwa ow'emasaka ngaempaye zenanyonyolwa ebatuganda bangi nnyo abafiiridde mu mbeera bwetu eddembe ly'obuntu lirinyiriddwayo banaffe bangi babuziddwawo bangi balitagenda maaso n'okubuzibwawo njagala obategeeza nti omuntu atemula abaana bammwe simulala ye mwami yoweri kaguta museveni abantu abagira okuwawo abaana ok tuyanze tuyanzege mwami jonathan atusingwize tujja kuba otubuulira ebirala byonna ebinaaba bivuddeyo ah, nga mwolekedde ekitebe kyekibiina kyamawanga amagati okutwalayo ah, petition eva mubakulu ah, olwokwemulugunya ku ngeri yabanakibiina gye babuzibwawo n'engeri gye bazze bakwatibwa ddakika ziri 14 zezakayita ku saawa omukaaga Uh, pulezidenti yoweri kaguta museveni uh, olweggulo uh, yasomozeza bannaddiini uh, boogera ku nsobi ezikoleddwa gavumenti uh, kyagamba nti si kyabwenkanya olw'ensonga tiboogera ku nsobi zino naye abooludde oluvuganya ne gavumenti nabo balina ensobi nnyingi ze bakola gamba ngaokuzza eggwanga emabega okwekalakaasa ne bonoona ebintu by'abantu wamu n'okwogera oluusi ebintu byanjwanjwa byagamba nti oluusi biba tebigasa ggwanga yategeeza nti takirinaako buzibu okwogera ku bikyamu ebikoleddwa gavumenti ye wabula ate kyankizo okulaba nti boogera ne ku nsobi ezikoleddwa ku bawagizi b'ekibiina kyenarem nga gye buvuddeko abo abakolebwako efujjo mu bitundu ebya kampane batuuka n'okwambulwa engoye mu um, biseera ebyokwekalakasombaka robert kyagulanyi centam bwe yali anoonya akalumu bitundu ebyeruwuka ng'akwatiddwa mu novemba ow'omwaka ogwedde 2 pulezidenti yoweri kaguta museveni yabadde wali eri ntebe uh, mu makaage mu kujjukira olunaku nga bwegiweza emyaka makumi ana bukyanga jana ni wumu ava mu bulamu bw'ensi eno nga pulezidenti bwatu yategeezezza nti uh, okutya ekijagiraze uh, nti kyokka yalaze okutya olw'abanadiini abalowoozezza nti oba oliawo okutabangula emirembe mu ggwanga ti uganda uh, kiyinza okubeera ekyeddembe so nga uh, kino kyongera kuba nti kibbika ggwanga ti uganda pulezidenti bwato era yasuubiza nga bwajja okuba nti awagira enteekateeka ez'okkulaakulanya ekifo kya micini uh, mu disitulikiti ey'ekitigu general wumu bwato gye yaziikibwa era nga bakulembeze uh, bakanisa yabasabye okulaba nti balema okukoma ku kyokubuulirira uh, enjiri yokka wabula bafeeyo nnyo okuzimba abantu mu by'omubiri wamu n'endowooza zaabwe okuzikyusiza ddala nga babasigamu ensigo ezimba eggwanga uganda ate eyagala eggwanga lyabwe wamu n'ensi yaabwe bangi ababaddeyo ku, ku mukolo guno okwabadde omukolo guno gwetabiddwako omukyala womukulembeze egwanga era minisita webyenjigiriza uh, mama janet kataa mu 7 saabalamuzi eyawumula bat katurebe jacob olanya ngo eno yamyuka sipiika wa uganda dr rwakana rugonda nga yesaaba minisita wegwanga tu uganda uh, honarebesta mbula kubuza mbayo ngo ne minisita wensonga zobwa president uh, fathe simon rukodo nga ne minisita wempisa n'obuntu bulamu saabawandiisi we nali mu justin kaswere mumba Ah, nga kwotadde nesaabalamuzi aliko mu kaseera kani alifunsa owinyi eddolo so bonna babaddeyo mukuza olunaku luno n'okujjukira omukulu janary umu olunaku olujjukira nti lwafuulibwa ah, lwa public holiday buli ngaenaku z'omwezi kumi na mukaaga omwezi ogwokubiri lukuzibwa mu ggwanga nga lwagatibwa ku nnaku enkulu ezijaguzibwa mu ggwanga tu uganda eziri ku kalenda y'eggwanga tu uganda so bwetyo byebyo byabaddeyo pulezidenti bwatyo yasimye nyo banadini abasobodde okubona nti bamunyisa ekigambo kya mukama katonda ate nga bogera n'okuzimba eggwanga n'okwagazisa abantu ensi yaabwe kakati nga tuvuddeyo baabasomesa ba universities basazeo okulaba nti bajja kulinnya mu bibiina era nga bano bategeeza nti batadde wansi ebikola okutuusa nga gavumenti ne pulezidenti yoleka guta museveni atuukirizza ebyo bye baba basuubiza gamba ngaokubongeza ku nsako yaabwe ey'omusaala jjukira nti okusoma kwa universities nkutegeezezaako kwakuddamu ngaenaku z'omwezi rumu omwezi ogwa maaki newankubadde nga bali mumwaka gwabwe ogusembayo bwe baddamudda kyokka nga abasomesa baba tebalalisenga bwe batagenda kuba nti balinnya mu bibiina yadde okusomesa abayizi mu nkola eya online oba giyite eya elearning uh, okutuusa uh, okusaba kwabwe kukoleddwako jjukira nti batuzizza olukungano olwabanamawulire akawungeza akonaku olwegulo wali eri ku ttendeka ekulu eryemakere era nga abasomesa bano abeegatira mu bibiina ebyenjawulo okuli ekya muwasa uh, wamu nekya fasipo uh, banyonyodde nti mu mwaka gwa 215 beekubira endulu eri pulezidenti yoweri kaguta museven n'alagira bongezebwe omusaala baprofesa baali bakusasula miliyoni kumi natano obukadde kumi nabutano ah, n'okudda waggulu ate nga abasomesa ba bali ku mutendera gwe basenior lecturers bakusasulibwa miliyoni kumi nabbiri n'okudda waggulu so nga naabo bonna abali wansi abali wansi bonna omusaala gwabwe gwalina okulinyisibwa brian muyomba onava ah, kutendekero lya mobs yanyonyodde nti okutuusa n'olunaku olwayo emiseera gyabwe tegyongezebwanga okugjako egyo gyoka egy'abaprofesa era ng'emirimu egimu ajayimiriza olukiiko luno okusomesa abayizi abali mu mwaka gwabwe ogwakamalirizo era nga bayimiriza n'emikolo gy'amatikkira mu univesities zonna eza gavumenti wamu n'okusomesa nga bayitira ku mitimbagano giyite online teaching era nga abayizi abali ku nkola ya online omusomesa yeetaaga kompyuta ne laputoopu nga kwatadde nedata naye ngaajjukira nti abasomesa mu kiseera kino baadde beekwatakwata akasimbi kaabwe ke bafunanga omusaala ke bakozesa okulaba nti bafasiriteetinga n'okusomesa abaana bano nga bayita ku mitimbagano ssaabawandiisi w'ekibiina kya forum uh, for academic staff of public universities of uganda uh, faspo nga ye robert kakunyu kakuru yannyonnyodde nti aba yategeezezza nti Ah, bakyabanja okubongeza emisaala kuliko ba senior lecturers wamu ne ba lecturers n'abayambi baabwe era nga mu kaseera kano babanja obuwumbi bweza uganda obwera ddala kikumi bulambirira ah, nga zino ensimbi jjukira nti zirina kuva wa pulezidenti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 nga isirairi egamba mbu ekuba abatujju aba islamic state of iraq and levant gyebuvuddeko katono gavumenti yeggwanga era iran naddala musajja mukulu muhammad javad zalif yategeeza n'agamba nti buli kiisi yenna ali mu ggwanga erya siriya nga gavumenti yeggwanga erya siriya tiyakuwa lukusa kuyingira mu ggwanga lya siriya bukukeeredde kati isirairi ebadde esindisa emizinga babagambye nti nedda bataata akamanyiirako mu kakomi gyonna bagiwuuse buva tekuliko muzinga na gumu gusobodde kulumya bannansi bagwanga lya siriya tebagiganyiza nakutuuka wansi ku ttaka amaanyi mm. gomusajja amanyidwa nga omu siriya bwatyo negongera okubanga geraga eri omusajja amanyidwa nga omuisirairi kikumi mumusanvu akatanyize mwenda <laughs> oliotya hmm? ndi bulungi <laughs> kale tiwamuwulire genyongera okufuna hmm. okuva mu ggwanga erya myanima hmm. abantu bakedde leero ku makya okwekalakaasa okw'amaanyi okutabanga nawo strike demonstrations protest of larger scale bakoze ekiyitibwa large scale protests tezibangawo oluvannyuma lw'abannamagye okuvaayo nkugambye ku munnamagye oli generaali generaali zaawo miniton olunaku olweggulo bwe yabadde ayogerako eri emikutu gy'amawulire yagambye abantu ba bulijjo baatubaakinga okuwamba obuyinza ngaennaku z'omwezi lumu ffe bwali 221 abantu bagambanga twawagira ddi ffe bannamagye okuwamba obuyinza abantu bakedde kwekunga ku makya ne beeyiwa ku switi ez'enjawulo kibuga yangone nekibuga naipitao nebagenda maaso nokulabika nga bekalakasa bagamba ffe tetuwagirangako bannamagye kulabika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 wa mutabani waabwe hamisi nsubuga abadde abeera ekatwe kiti zooni e kampala wakuziikibwa leero ngaennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri mwaka 2 21 wali enkoowe ku ssaawa 1 ndoozi owulira bano mm. bagenda omu wakuzikibwa sawa munana mm. onagenda kuzikibwa kusawa kumi mm. allah akbar mungu tusaba famiri ayongere okuba nga abagumya haji sulaimani nsubuga owekawulo lugazi abika, abika, abika mukyala wa mutabani we ayubu mustafa owomundeba kampala omukyala agenda kuzikibwa leero ngaennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri 2 21 enkoobe ku saawa 1 babikide kabo luganda bakona b'emikwano bambi basabye buli awulidde yongera okubategeerezaako omuntu omulala kiriza nkusiibule banaffe ba bidmax hardware hardware gaggadde tujukwanjulira hadwe ya gagadde tujukwa njulira mukwano josani dogendo funa ebizimbisibwa wetaga cement wetaga mitaimba wetaga misumali wetaga mifaliso wetaga tanka wetaga mabati wetaga tailors wetaga lanje wetaga plywood wetaga byamasa obangali mu supermarket Dini makisaduia basengba ku ode kampara rashid hamis rodi busega next to Shell masaka rodi wampe ogaya za rodi bali ku 070 MU 10 mukaga chinana asatu mutano 070 MU 10 mukaga chinana asatu mutano oba ku 070 MU wandika 05 zako nsanvu sembi ya 15 owange wanje akadde kandabo wano katusugama tusibule mm. Na ye genyongera kubanga mfuna okuva munda mugwanga eria erya libya mm. masajja mukuru owekibiina kyamawanga amagati saabawandiisi hmm? owekibiina kyamawanga amagati antonio gutrez mm. ategezeza secretary general mm, yes ategeeza nagamba nti bamasinaries bonna mm. abali munda mu ggwanga erya libiya hmm. mulifulume mm twagala kutandika kuteekateeka ggwanga lya libiya bamasinaries bebacuba bebacuba ayogera ku batake ayogera ku batake mm. ayogera ku barussia mm. ku barussia yajja ba masenaries okuva mu ggwanga erya siriya abamu mm. bajje mu libya buli masenaries yon buli mucuba yenna mm. ali mu ggwanga erya libya antonio guterres saabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte abagambi mufulume eggwanga erya libya baagala kuliteekateeka none ekyo kyali kyasabibwa ah. akulembera abalibiya abalwanyi aba, aba, aba libya national army mm.